नमस्कार कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ खास गरिकन यो स्थानीय निकायको स्थानीय सरकारको पहिलो यो कार्यकाल पुरा भएर दोस्रो कार्यकालको लागि अब चुनाव हामी नजिकै छौँ चुनावमा एक महिनाभन्दा पनि कम समय छ र यस अवधिमा अब सबै पार्टीहरूले आफ्ना आफ्ना कार्यक्रमहरू आफ्ना आफ्ना घोषणापत्रहरू आफ्ना आफ्ना उम्मेदवारहरू आदि इत्यादि सबै चाहिँ अब छिनोफानो गर्ने र अब त सम्भवतः एक साताकै आसपासमा दस एघार गतिदेखि त एघार गतिदेखि त मनोनयनको समय पनि आइसकेको छ र यस सन्दर्भलाई लिएर हामी हाम्रो किसान टिभी मार्फत खास गरिकन स्थानीय सरकारमा उम्मेदवारी दिने चुनावमा भाग लिने पार्टीहरूले कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिनको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू तयार गरेका छन् उनीहरूको घोषणापत्रमा के के कुराहरू उल्लेख छ ती पार्टीहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरू मार्फत के गर्न खोज्छन् यसबारेमा हामी अलिकति छलफल गर्दैछौँ र यो हाम्रो सुरुवाती हुँदैछ र यो हामी चुनावको छेउसम्मै यो बारेमा छलफल गर्नेछौँ र यो चाहिँ स्थानीय सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत हामी छलफल गर्छौँ र आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी जङ्गबहादुर शाहजीसँग छलफल गर्न खोजिराखेका छौँ उहाँ बाह्रको कोअल्बी नगरपालिका वडा नम्बर पाँचमा चाहिँ उहाँ उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्षको रूपमा र उहाँ माछा व्यवसायी हो र अहिले जिउँदो माछा व्यवसायी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र योभन्दा अगाडि उहाँ बाह्र जिल्लामा जिल्ला अध्यक्ष लगायतका विभिन्न पदमा खास गरिकन यो माछा व्यवसायसँग सम्बद्ध सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ लामो समयदेखि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ व्यवसाय छोडेर किन कृषिमा जानुभयो यो बारेमा हामी केन्द्रित भएर उहाँका के के कार्यक्रम छन् यसबारेमा हामी छलफल गर्छौँ आउनुहोस् उहाँसँग कुरा गरौँ जङ्गबहादुरजी यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार सर्वप्रथम पहिला त म किसान टेलिभिजनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण परिवारहरूलाई र जुन एउटा मौका दिनुभयो अहिले चाहिँ स्थानीय निकायको कुरो छ म अहिले चाहिँ कोल्बी बारा जिल्लाको कोल्बी नगरपालिका वार्ड नम्बर पाँचबाट नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट वडा अध्यक्षमा मेरो उम्मेदवारी छ र योभन्दा पहिले म चाहिँ नेपाल मत्स्य व्यवसाय सङ्घ बाह्रको तिन कार्यकाल कारोबार गरी संस्थापकै अध्यक्ष म त्यहाँ थिएँ त्यहाँ र हाल पनि आएर जिउँदो मत्स्य व्यवसाय सङ्घको एउटा चाहिँ म संस्थापक र केन्द्रीय अध्यक्ष पनि छु अनि तपाईँ व्यवसायी मान्छे तपाईँ राजनीतिमा जान खोज्नुभयो यसको खास कारण चाहिँ के हो के गर्न खोज्नु भएको यसमा के छ भने चाहिँ सर्वप्रथम त मैले चाहिँ के महसुस गरेको छु भने एउटा जुन माछा एउटा बाह्र जिल्लाकै नेपालमै नमुना भएका र बाह्र जिल्ला एउटा हब पनि माछाको सेक्टर हो र म एउटा चाहिँ अघि पनि मैले भने परिचयमा जिउँदो माछाको अथवा नेपाल मत्स्य व्यवसायीसँग किसानलाई सङ्गठित बनाउँदै किसानलाई हक अधिकारको एउटा धेरै चुनौतीहरूको विषयमा राज्यसँग लड्दै एउटा सफल प्राप्ति गरेको पनि छु र सफल पनि भएको छ र एउटा जिउँदो माछाको पनि अभियानले गर्दाखेरि उन्सत्तरी सालमा एउटा जिउँदो माछा एउटा प्लास्टिक पोकाबाट जुन एउटा आफ्नो देशमा उत्पादन भएका चिजहरू चाहिँ आफ्नै देशका उपभोक्ताहरूले स्वस्थ चिजहरू खान पाएका थिएनन् त्यसको लागि दिन रात लड्दै पढ्दै र सङ्घर्ष गर्दै चाहिँ एउटा चाहिँ पुऱ्याउने काम गरेँ र त्यो पनि मेरो सफल छ र अहिले हरेक चाहिँ तपाईँको करोडौँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ जुन विदेशमा जान्थ्यो गुणस्तरहीन माछाहरू आउँथ्यो त्यसको चाहिँ पर्दाफास गर्दै म चाहिँ एउटा चाहिँ अगाडि बढेको छु र सफल पनि भएको छ र जुन विदेशबाट याद भएका गुणस्तरहीन माछाहरू थियो त्यो चाहिँ उपभोक्ताहरू चाहिँ अहिले नेपालका उपभोक्ताहरू चाहिँ बडा राम्रोसँग चनाखु भएर चाहिँ अहिले हाम्रो त्यो खाना बन्द पनि गरिसकेका छन् केही पर्सेन्टमा अहिले चाहिँ खाइरहेको अवस्थामा अनि भन्नुभयो राजनीतिमा किन लाग्नु हो भन्ने कुरो आयो यसमा मैले के देखेँ भने आफूले महसुस गरेँ कस्तो छ भने तपाईँको एउटा माछाको सेक्टर यस्तो चिज छ र बारा जिल्ला यस्तो हब त्यो पनि कोल्ही नगरपालिका वार्ड नम्बर पाँच भनेको त तपाईँको एउटा नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय एसिया महादेशमा पनि एउटा चिहारी बनाएको माछा माछा गाउँबाट परिचित भएका त्यो चाहिँ कोल्ही नगरपालिका चाहिँ माछा माछैले भरिएको त्यसमा पनि वार्ड नम्बर पाँच भनेको त एकदम माछाका किसानहरू एकदम आफै पनि आफै मिहिनेती र आफ्नै एउटा जोस जाँगरले पनि चाहिँ तपाईँको माछा उत्पादन गर्ने बजारसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने चाहिँ कार्य कार्यमा लागि लागेका छन् त्यो अवस्थामा पनि अहिले चाहिँ जुन पाँच वर्ष कार्यकालमा जुन विभिन्न राजनीतिक दलहरू हाम्रा नगरपालिकामा जिते र माछाको सेक्टरमा एउटा डोकमेटिक बनाउँदासम्म नगरपालिकाले त्यहाँ माछाको सेक्टर कुनै ठाउँमा देखाएन त्यस कारणले मलाई एकदम चित्त दुखेर चाहिँ एकदम यो कसरी हुन्छ यसले कसरी उथल पुथल अझ उथल पुथल गराउने जस्तै तपाईँको माछाको होमस्टेकदेखि लिएर तपाईँको कलेक्सन सेन्टरदेखि लिएर दानादेखि गुणस्तर नपाउनु किसानले माछाको भुराहरू पनि गुणस्तर नपाउनु र जुन एउटा चाहिँ माछाको सेक्टरले चिनियो कोल्भी नगरपालिका जसमा चाहिँ एउटा पनि माछाको माछाको ठोस कार्यक्रम चाहिँ नभएको अवस्थामा मैले चाहिँ यो महसुस गरेको छु कि कमसेकम एउटा कमसेकम वडा जुन एउटा वार्ड नम्बर पाँच छ माछाले भरिएका र माछाका हजारौँ किसानहरू छन् भने उहाँहरूको माछा किसानको हक हितको लागि म कसरी भोलिको दिनमा काम गर्छु र गर्नु पर्ला त्यो त्यो विषयमा चाहिँ विशेष गरेर मैले चाहिँ यो उम्मेदवारी दिएको पनि छु र यो पार्टीमा पहिलेदेखि आबद्ध थिएँ र मैले चाहिँ सक्रियता रूपमा चाहिँ लागेका थिएन र केही यो पाँच वर्षको अवधिमा जुन हाम्रा चाहिँ त्यहाँका पालिकाका मेयरदेखि लिएर उपमेयरदेखि वडा अध्यक्षदेखि लिएर कसैले ठोस काम चाहिँ किसानको हकमा नगरेको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ यो योपालि चाहिँ वार्ड नम्बर पाँच कोल्बी नगरपालिका छनौट गरेर किन मेरो घर पनि त्यहीँ हो त्यस कारणले मैले चाहिँ यो राजनीतिमा हाम फालेको छु र यसलाई चाहिँ कसरी उजागर गर्ने अझ उजागर गर्ने भनेर चाहिँ मेरो सोच रहेको छ अनि सुन्नुहोस् तपाईँ तपाईँको पालिकामा तपाईँले त अब त्यहीँ हुर्केको जन्मेको भएपछि तपाईँलाई बढी आइडिया पनि छ कति जमिनमा चाहिँ माछा खेती गरिन्छ त्यस्तो केही छ छ छ छ कति अब जिल्लाभरिको डाटा हेर्दाखेरि तपाईँको लगभग तपाईँको सैँतिस सय हेक्टरमा छ घरधुरी भनेको तपाईँको अडतिस साढे अडतिस सय घरधुरीमा छ र सानो ठुलो पोखरी गरेर तपाईँको प तपाईँको पैँसठीदेखि लिएर तपाईँको सत्तरी लगभग सात हजारको हाराहारीमा चाहिँ पोखरीको जनसङ्ख्या रहेको छ र बाह्र जिल्लाको कोल्ही नगरपालिकामा मात्र तपाईँको कस्तो छ भने तपाईँको त्यहाँ लगभग तपाईँको आठ सय लगभग आठ सय साढे आठ सय हेक्टरमा त्यहाँ छ माछाको र किसानहरू पनि तपाईँको हजारौँ किसानहरू त्यहाँमा आबद्ध भएका छन् त्यस्तो चाहिँ छ र त्यहाँका चाहिँ विभिन्न जात जाति बसोबास गर्छन् त्यसमा जसरी तपाईँको थारू मधेसिया पहाडी तपाईँको राई लिम्बू तमाङ विभिन्न जातिका बसोबास गरेका छन् तर अरू कृषि क्षेत्र त सबै कृषि क्षेत्र त छँदैछ तर माछाको सेक्टर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबै माछाकै सेक्टरमा चाहिँ भरि लागेका चाहिँ किसानहरू छन् कति जति निकाल्न सकिन्छ त्यहाँ यदि राम्रो गरियो भने माछा त्यहाँ माछाको हेर्नुहोस् माछा कस्तो छ भने तपाईँको जिल्लाभरिको डाटाअनुसार मैले अघि पनि भनेँ त्यसमा कस्तो छ भने अहिले चाहिँ तपाईँको बत्तिसदेखि तेत्तिस करोडको हरानीमा बाह्र जिल्लाबाट माछा निकासी हुन्छ तपाईँको देशभरिमा तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँको बाहन्न त्रिपन्न हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुन्छ भने दुई नम्बर प्रदेश कोबाट चाहिँ तपाईँको लगभग बाहन्न हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुन्छ जसमध्ये बाह्रले तपाईँको तिस पर्सेन्ट ओगटेको छ भन्दाखेरि कोल्फी नगरपालिकाबाट मात्र तपाईँको लगभग लगभग तपाईँको तपाईँको पन्ध्र सोह्र करोडको हारहारे माछा निस्किन्छ भनेपछि सबभन्दा बढी तपाईँको कोल्फी नगरपालिकालाई छ अब अहिले चाहिँ तपाईँले गएर सुधार गर्ने तपाईँको योजनाहरू चाहिँ के के छन् त के के समस्या छन् के के योजना सुधार समस्या भनेको त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर माछाको सेक्टरको त्यो पनि भयो र अर्को सेक्टर के देखियो भने त्यहाँ तपाईँको सुखमवासी तपाईँको भूमिहीन तपाईँको दलित व्यवस्थित तपाईँको जग्गा जमिन जुन एउटा चाहिँ तपाईँको वर्षौँदेखि जोतभोग गर्दै आएका त्यहाँ सुखमवासी दलित भूमिहीनहरू छन् त्यस्ता किसानहरू पनि छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के लक्ष्य रहेछ भने पहिला उहाँहरूको जुन अहिले चाहिँ राष्ट्रिय भूमि आयोग पनि गठन भएको छ त्यो आयोग मार्फत जहाँ वास्तविक चिज मिल्ने छ र वास्तविक जुन पाउनु पर्ने अधिकार जुन एउटा छ पहिला प्राथमिकतामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने सोच राखेका छौँ र त्यो एकदम जटिल समस्या पनि छ त्यो अहिलेसम्म नभएको कुरो छ अहिले भर्खरै पनि कोल्बी नगरपालिकाको एउटा कुरा गर्दाखेरि तपाईँको बाह्र जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगले चाहिँ तपाईँ तपाईँको बाह्र जिल्लाको तपाईँको निजगढ र पचरौता नगरपालिकाले समेटेको थियो यति मात्रमा काम गर्ने भनेर निर्णय पनि पठाएको थियो त्यसमा हामीले चाहिँ म आफै पनि राष्ट्रिय भूमि आयोगमा गएर हाम्रो चाहिँ अहिले उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो नरेन्द्र खड्काजी उहाँहरूसँग लगायत हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सबै सल्लाह गरेर एउटा बसेरै कोल्फी नगरपालिकाले हाल्नै पर्छ बहुत त्यहाँ चाहिँ भूमिहीन र अव्यवस्थित चाहिँ जग्गा जमिन छ सुखम्बासीहरू वर्षौँदेखि तपाईँको सत्ताइस अट्ठाइस सालदेखि तपाईँको त्यत्तिकै तपाईँको अल्पत्र परेका छन् उहाँहरूको हक हितको लागि चाहिँ हामीले पहल गऱ्यौँ पहल गरेपछि तपाईँको त्यो पनि सुनवाई भयो र कोल्फी नगरपालिकाले समेटिएको छ र कोल्फी नगरपालिकामा अहिले चाहिँ विशेष गरेर तपाईँको हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ तपाईँको पाँच छ सात सदस्यीय जुन पार्टीहरू छन् विभिन्न पार्टीहरू छन् सबैको राखेर हामीले गठन पनि गरिसकेका छौँ जसमा नेकपा माओवादी पनि छ काङ्ग्रेस पनि छ तपाईँको फोरम पनि छ एमाले पनि छ लगायत हामीले त्यहाँ गठन भइसकेको छ र अर्को कुरो चाहिँ वार्ड नम्बर पाँचको कुरा गर्दाखेरि अलिक बढी नै देखिएको छ जसरी हाम्रो कोलेजमा तपाईँको एघार नम्बर वडा छ एघार नम्बर वडामा चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको पाँच नम्बर वडामा त्यस्ता चाहिँ अव्यवस्थितहरू दलितहरू सुखमवासीहरू त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ छन् जग्गा पनि छ नभएको होइन वर्षदेखि गरिआएका त्यस्ता जग्गाहरू पनि छन् घर पनि बनाएका छन् टहरा पनि बनेका छन् तर त्यस्ता चिजहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल सरकारबाट अथवा नगरपालिकाबाट कुनै पहल भएको देखिएको थिएन र अहिले तत्काल एक डेढ महिनामा अहिले भर्खरै तपाईँको बढी दोहा छैन तपाईँको पन्ध्र गते पहिला मैले चाहिँ आफ्नै वडामा तपाईँको पाँच सदस्यीय पाँचवटा पार्टीलाई त्यहाँ पाँचवटा पार्टी छन् किनभने अरू त्यहाँ पार्टी त्यति छैनन् पाँचवटा पार्टी चाहिँ समेत एउटा कमिटी बनाएछौँ कि अनिवार्य हाम्रो जहिले जितेका निर्वाचित भएका वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा चाहिँ हामीले नौ नौ सदस्यीय तपाईँको कमिटी बनाएका छौँ र त्यसमा काम पनि भइसकेको छ र जुन डाटा कलेक्सन र तपाईँको कस्तो थियो भने हाम्रो राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट तपाईँको जुन एउटा चाहिँ उहाँको चाहिँ आर्थिक के छ त सम्पत्ति विवरण भन्ने कुरा पनि हामीले सबै कलेक्सन गरेर नगर वडामा बुझाइसकेको अवस्था छ र वडाबाट चाहिँ सायद लाग्छ मलाई तिन गतेको समय थियो आज चार गते भइरहेछ तपाईँको सबै डाटा चाहिँ हामीले चाहिँ नगरपालिकामा हाम्रो गइसकेको अवस्था छ र भोलिको दिनमा चाहिँ यो तत्काल सकेसम्म निर्वाचन अगावै चाहिँ हामीले राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट पनि हामीले सरसल्लाह गरेका छौँ कमसेकम त्यहाँ गएर वास्तविक चिजहरू के छ त वास्तविक कसलाई कसलाई दिने हो भने त अब त्यस्ता कुराहरू पनि विशेष छलफल भइरहेको अवस्था छ र केही दिनमा तत्कालै चाहिँ राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट केही प्रतिनिधिहरू चाहिँ जाने चाहिँ हामीसँग चाहिँ अनौपचारिक कुरो भइरहेछ अर्को सेक्टरमा तपाईँको खेलकुद सेक्टरमा जुन एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ चार कोसे झाडी त्यो पनि चरवन्त बेल्ट भन्छ त्यसलाई बाह्र जिल्लाको चरवन्त बेल्ट चार धेरै पिछडिएको हो कि त्यो त्यस्तो ठाउँको चाहिँ खेलकुदको कुनै संरचना छैन त्यहाँ युवाहरू त्यत्तिकै त्यस्तो एकदम जिन अवस्थामा परेका छन् खेलकुद सेक्टरमा जुन हुनुपर्ने जुन एउटा चाहिँ त्यहाँ एउटा खेलकुदको सेक्टरमा फुटबल होस् भलिबल होस् क्रिकेट होस् अथवा कबड्डी होस् त्यस्ता खेलहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म स्थापना कुनै ठाउँमा चाहिँ भएको देखिएन जस्तै रङ्गशाला होस् अथवा मैदानहरू त्यत्रो फिल्डहरू छन् प्रतिपरा फिल्डहरूमा केटाहरू खेलिरहेको छन् त्यस त्यस्तो चाहिँ देखिएको छ त्यसको लागि हामीले चाहिँ के सोच राखेका छौँ भने हाम्रो निर्वाचन हुन बित्तिकै जब हाम्रो पार्टीको जब जब एक मतलब निर्वाचन भएर प्रतिनिधिहरू जित जित्छन् अथवा त्यसमा म पनि पर्छु अथवा पर्दैन त्यो त भइसकेको कुरो छ त्यो पहिला सबभन्दा पहिला त्यस्ता क्षेत्रलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ अर्को कुरो के छ भने तपाईँको अहिले पनि मलको तपाईँको हकार भएको ठाउँमा पनि विभिन्न सह सहकारीहरू छन् र त्यहाँका तपाईँको जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ के गर्यो भने कतिपय सहकारीहरू छन् तपाईँको झोले सहकारीहरू पनि छन् त्यस्तालाई त्यो पार्टीगत चाहिँ लिएर अगाडि हिँडेको चाहिँ त्यस्तो देखिएको त्यसलाई चाहिँ हामी अन्त गर्छौँ किनभने जो वास्तविक कम्तीमा तिन सय चार सयजना सहकारीमा आबद्ध भएका किसानहरू छन् त्यस्ता कि त्यस्ता सहकारीहरू चाहिँ एकदम अहिले ब्याकग्राउन्डमा छन् र झोले जुन सहकारीहरू छ त्यो सहकारीहरू अगाडि किन भयो त किनभने वास्तविक चिजको चिज छ त्यसलाई त वास्तविक त भन्नु पऱ्यो हामीले यो त्यो त भएन त्यस कारण त्यस्ता सहकारीहरू छन् जस्तै बारा जिल्लाकै कोल्भी नगरपालिका वार्ड नम्बर पाँचमै पर्ने एउटा सुनगाउँमा छ सहकारी छ एउटा परोपकार सहकारी छ सुनगामा भनेको तपाईँको मलाई लाग्छ कि दुई नम्बर प्रदेशकै एकदम अग्रिम र एकदम पहिला राम्रो एकदम पहिल्यैदेखि सुरुवाती क्षणदेखि त्यो सहकारी गठन गरिएको थियो र हाल पनि गठन छ त्यो चाहिँ एकदम अहिले पनि चाहिँ त्यहीँका स्थानीय माछा किसानहरू अथवा अन्य किसानहरू मिलेर त्यो सहकारी चलाइरहेको अवस्थामा एकदम कम एकदम चाहिँ नगरपालिकाले बजेट छुट्याइदियो हामीले माग के थियो भने कमसेकम यो नगरपालिकामा तपाईँको यो हुन त प्रदेश नम्बर दुईकै एउटा नमुना सहकारी हो यसलाई हामी चाहिँ अगाडि बढाउँ न यहाँ माछा कलेक्सन बनाऊ होमस्टे पर्यटन कसरी लोभाउँछ त माछाको सेक्टरमा अहिले पनि बागमतीको तपाईँको बागमती एउटा नगरपालिका छ त्यहाँ हेर्नुहोस् गएर त्यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो बनाइसक्यो तपाईँको तालहरू बनाएर ढुङ्गा राखेर चाहिँ एकदम यस्तो रमाइलो बनाउँछ विदेशबाट अथवा नेपालकै पनि साथीहरू युवाहरू पिकनिक खेल्ने रमाउने चाहिँ जाने गर्छन् तर माछाको त्यत्रो सेक्टर भएको ठाउँमा अघि पनि माछाको मैले त्यत्रो भने तर त्यस्तो माछाको सेक्टरमा चाहिँ एउटा होमस्टेको केही छैन कलेक्सन सेन्टर छैन ह्याजको गुणस्तर भ्यू बुरा छैन तपाईँको भुरा गुणस्तर तपाईँको तपाईँको भ्यू भिजन पाइरहेको अवस्था छैन त्यसलाई हामी चाहिँ फर्स्टमा अन्त गर्नेछौँ र यसको लागि चाहिँ हामीले पहल गर्दा गर्दा पनि हामी नगरपालिकाले सुनवाई गरेको अवस्था छैन त्यस कारणले त्यो सेक्टरहरू छन् अर्को शिक्षाको कुरो छ शिक्षामा हेर्नुहोस् हामी भन्छौँ कि शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ मलाई त के लाग्छ कि यो राणा कालभन्दा पनि अहिले चाहिँ शिक्षाको सेक्टरमा भेदभाव भइरहेको छ कसरी भने तपाईँ उदाहरण बताउँछु आज गरिब अहिले चुनाव आएपछि के भन्छन् मान्छेहरूले दलित गरिब तपाईँको सुखमवासी भूमिहीनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ शिक्षा दीक्षा अब गुणस्तर गर्नुपर्छ तर त्यहाँ सबै राम्रो कुरो छ एक तलाको ठाउँमा चार तला पनि स्कुलहरू बनिरहेको छन् आठको दस पनि बनाइसकेका छन् तर जुन चाहिँ गरिबका बालबच्चाहरू छन् जुन पढ्न गएपछि किताब किन्नै परेको छ परीक्षाको फिस दिनै परेको छ तिनीहरूले तिनीहरूलाई जुन एउटा पहुँचसम्म पुऱ्याउनु भने खाजाकोदेखि लिएर एउटा चाहिँ बुढाहरूले अगाडि कसरी यो गरिबहरूको एउटा छनौट गरेर एउटा भूमिहीन दलितहरूको जुन अगाडि आवाज उठाइदिनु उठाइदिनुपर्ने बुढाहरूले अलिकति समय समयमा किताबदेखि ड्रेसदेखि लिएर एउटा स्कुल अथवा नगरपालिकाबाट चाहिँ वडादेखि लिएर त्यो त कार्य त गर्नुपर्छ नि आज हेर्नुहोस् अझ एउटा के छ भने न एउटा तपाईँको दर्ताको तपाईँको विवाह दर्ता होस् मृत्यु दर्ता होस् अथवा कुनै किसिमको दर्ता वडामा जाँदाखेरि के भन्छन् पहिला तपाईँको हराई कुनै ठाउँमा डेढ सय पनि ल्याएछन् कुनै ठाउँ तिन सय पनि ल्याएछन् भने अब पैसा भएको मान्छेलाई त डेढ सय र दुई तिन सय त कुनै ठुलो कुरो छैन तर चाहिँ जुन एउटा भूमिहीन दलित गरिबहरूको त्यसको कटखेरा त नगरपालिकाले वडालाई छुट्याउनु पर्ने हो नि त यो राज्य कहाँ गयो त त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो माओवादी केन्द्रको अवधारणा के छ भने हामीले हामीले जुन तपाईँको एउटा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको व्यवस्था व्यवस्था र अवस्था व्यवस्था भने त बदलियौँ हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रले तर अवस्था चाहिँ बदल्न सकिएन किनभने वास्तविक ठाउँमा जुन एउटा नेकपा माओवादीको जुन एउटा चाहिँ निकाय हुनुपर्ने हो जित्न पर्ने भन्ने हो त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यति जित्न सकेको छैनौँ किन जित्न सकेको छैन भने पहिलाका पुँजीपतिहरू जुन एउटा छन् समान्तीहरू उहाँहरूको के छ भने पैसा पकेटमा छ र त्यहाँ दलित गरिब गरिबहरू सुकुमवासी त्यो भूमिहीनहरू अव्यवस्थितहरूलाई चाहिँ किन्ने चलखेलमा क्षणिक लोभ देखाउँछ त्यो अबको चाहिँ अब चाहिँ त्यो त्यसको हामीले अन्त गरे गरिरहेको छौँ तराईको सेक्टरमा धेरै ठाउँमा त्यस्तो भइरहेको छ अहिले अन्त हुन गइरहेको छ किनभने अब बुझ्ने मान्छे भइसकेका छन् त्यो त्यो जुन एउटा गरिब छ त्यसको पनि हातमा मोबाइल छ त्यो मोबाइलमा हरेक चिज अहिले नेटबाट देखिरहेको अवस्था छ त्यस कारणले हरेक घरमा टिभी छ हरेक ठाउँमा चाहिँ सूचनाको एउटा रेडियो छ कमसेकम चौचरामा त्यो कुराहरू भइरहेको हुन्छन् एउटासँग मोबाइल छैन भने अर्को साथीमा हो हेर न आज त यस्तो न्युज आएको छ है यस्तो गरिबको लागि आएको छ है यस्तो भूमिहरूको लागि आएको छ भने चास बहुत चासोको विषयमा देखिरहेको छ यसको अवस्था तपाईँको कसले बदलिदिने हो भने कुरो कुरोमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यसको पर्दाफाश गर्नको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ मैले त्यसकै अघि पनि भन्यौँ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट चाहिँ कोलीबाट मैले उम्मेदवारी पनि दिएको छु र यसलाई चाहिँ अझ अझ सशक्तिकरण बनाउनलाई चाहिँ यसमा चाहिँ युवादेखि लिएर हरेक व्यक्तिको चाहिँ यसमा चाहिँ साथ र सहयोग चाहिन्छ यही चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोचमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ अनि अब हामी चाहिँ बढी किसानकै कुरा तपाईँलाई सोध्छौँ यद्यपि तपाईँका विभिन्न अरू विषय पनि होलान् अब यो तपाईँको कोअल्बीको पाँच नम्बर वडामा कृषिमा अन्य के के समस्याहरू छन् र कसरी समाधान गर्न खोज्नु भएको छ माछा बाहेक तपाईँको त्यहाँ चाहिँ कुखुरा पालन पालन पनि छ तपाईँ गाई भैँसी पालन पनि छ दुध डेरी प्रशस्तै छ तपाईँको अहिले चाहिँ गाउँ गाउँमा दुधहरू कलेक्सन हुन्छ तर कोल्ही नगरपालिका वार्ड नम्बर पाँचको कुरो गर्दाखेरि विशेष गरेर अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको तपाईँको तपाईँको दर्जनौँ नभनौँ त्यहाँको लगभग चार पाँच दर्जनभन्दा बढी छ सयको फारेमा तपाईँको गाईहरू भैँसीहरू पालन चाहिँ फर्महरू दर्तामा छन् र उहाँ दुध कलेक्सन हुन्छ तर त्यो चाहिँ हामी बार बार त्यो कुरा हामी उठाइरहेका छौँ त्यो त्यस्ता किसानहरू जुन कि त्यो दुध बोकेर साइकलमा मोटरसाइकलमा आफ्नो पालिकाभन्दा पनि चार किलोमिटर टाढा गएर दुध दिएको हुन्छ र दुध दिइसकेपछि किसानले भनेको बेलामा त्यसको रकम पाइँदैन अर्को अर्को पालिकामा जान्छ र त्यसको नियम कानुन अर्को पालिकाले बनाएको छ त्यस्ता किसानहरूलाई पनि हामीले के सोच गरेका छौँ भने कमसेकम आफ्नो अघि पनि मैले सुनगावा सहकारी नाउँ लिएँ रोपकारको लिएर सुनगावा भनेको अहिले पनि दुध कलेक्सन गर्छ तर हाम्रो माछाको पनि पार्ट एउटा छुट्टै देखिरहेको छ दानादेखि हरेक छ त्यस्ता सुनगावा माछाको एउटा सहकारी जुन एउटा कि माछा तथा कृषि सहकारी भनेर त्यसलाई समेटिएको छ भने त्यस्तो ठाउँमा दुध कलेक्सन त भइरहेको छ तर किसानले दुध ल्याएर सहकारीमा दिन्छ सहकारीले अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्छ भने भनेको समय पैसा नपाउनु भनेको एउटा विडम्बना हो किसानको तपाईँको त्यस कारणले चाहिँ त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ किसानहरू चाहिँ त छन् तर एकदम आफतमा छन् किनभने त्यस्ता चाहिँ डेरीहरू चाहिँ त्यस्तै पालिकाको त्यस्तै वडामा त्यस्तै कृषि सेक्टरमा गर्ने कामहरू व्यक्तिले नदिउँ सहकारी समूहहरू मार्फत चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो हाम्रो सोच के छ भने कमसेकम यो पालि चाहिँ हाम्रो नगरपालिका वार्डमा हाम्रो प्रतिनिधिहरू आइसकेपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यस्ता एउटा सुनगाउँ मात्र होइन वडामा जति पर्ने सहकारीहरू वास्तविक सहकारीहरू झोले पत्र सहकारीहरू होइन वास्तविक सहकारीहरूलाई हामीले त्यसलाई छनौट गरेर र त्यहाँ चाहिँ त्यही चाहिँ डेरीदेखि लिएर तपाईँको माछाको सेक्टर होस् डेरीको होस् तपाईँको तपाईँको बाख्राको होस् जसले अब बाख्रा फर्म त छ तर तर त्यो बाख्रा चाहिँ किसानको चाहिँ भनेको बेलामा बिक्री हुँदैन किनभने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कृषिको सेक्टरै छैन के अन्य सेक्टरमा चाहिँ कृषि बजार भरे पनि अथवा कृषिको मतलब एउटा टहरा बनाएर पनि अथवा समूहगत एउटा त्यहाँको आज दसवटा बाख्रा छ अथवा खसी बेच्नुपर्ने छ भने त्यहाँ चाहिँ लगि लगिन्छ त्यहाँ जानकारी हुन्छ मान्छेलाई किन्ने मान्छेलाई त्यही टक्का आउँछ किसानको घर घरमा त कसको बेच्नु छ भने कसको बेच्नु त्यस्तो आउँछ जसरी निजगढ बजार छ कोलिनीको अहिले हाम्रो बारा जिल्लाको तपाईँको निजगढ नगरपालिकामा पर्छ तपाईँको निजगढ बजार बुधबार आइतबार मात्र लाग्छ लाग्छ त्यहाँ चाहिँ मान्छे किसान तपाईँको हाम्रो कोल्पी नगरपालिका लगभग आठ किलोमिटर चाहिँ निजगढमा जान्छन् र भनेको बेलामा भनेको चिज चाहिँ त्यहाँबाट बजारको दिन मात्र पाउँछ अन्य दिन पाउँछ त्यस्तो त हाम्रो नगरपालिकामा त हुनु पऱ्यो नि किन कोल्फी नगरपालिका यस्तो छ भने तपाईँको चार कोसे झाडीसँग टाँसिएको छ जहाँ झाडीले टाँसिएको छ भने गाई भैँसी बाख्राहरू पाल्न एकदम सजिलो छ किसानलाई किनभने सेउलादेखि लिएर हरेक चिजको व्यवस्थापन वनबाटै हुन्छ कि अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि कृषि बजार कोही एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ टहरा बन्न सकेको छैन त्यसलाई त बनाउन एकदम जरुरी देखिएको छ दुधको सेक्टर मैले भने माछाको सेक्टर भन्यो भने त्यस्ता चाहिँ जडीबुटीको एउटा बहुत राम्रो सम्भावना भएको एउटा बाराको कोलफी नगरपालिकामै छ तपाईँको त्यो तपाईँको वार्ड नम्बर तपाईँको दसमा पर्छ भनेपछि त्यहाँ पनि एउटा जडीबुटीको यस्तो वर्षौँदेखि त्यो आएको जडीबुटी पनि एउटा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि त्यो जडीबुटीको लागि चाहिँ वास्तविक चिज चाहिँ हुन सकेको छैन त्यहाँबाट जडीबुटी बनाएर कमसेकम एउटा चाहिँ कुन ठाउँमा पुऱ्याउने कहाँ लाने भने त्यो नगरपालिकाको चाहिँ अफिस राखेर त्यहाँ चाहिँ कर्मचारी कतिजना छन् त्यो नगरपालिकाले डाटा लिनुपर्ने हो नि त र वास्तविक चिज भइरहेको छैन कि यो यो गुणस्तर छ कि यो राम्रो छ कि नराम्रो छ भने चाहिँ यसको चाहिँ किन यसमा पनि कुनै चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पाँच वर्षमा केही देखेको छैन त्यसको लागि पनि हाम्रो माओवादी केन्द्र पार्टीले चाहिँ यसमा हामीले बैठकमा बसेर चाहिँ नगरमै बसेर यसको विशेष हामी छलफल गरेर यसले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अगाडि चलाइ चलाइसकेका छौँ ल यहाँलाई धन्यवाद छ यहाँकोले आफ्नो कुराहरू गरिदिनु भयो धन्यवाद छ ल त ठिकै छ अब यो हाम्रो जुन किसान टेलिभिजनले आज मलाई मौका दिनुभयो सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद र जुन हाम्रो यो किसान टेलिभिजन हेर्नु भएको सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म के भन्छु भने हामीले जुन नेकपा माओवादी केन्द्र छ जुन एउटा चाहिँ जुन एउटा तर्खरमा छ हामीले वर्षौँदेखि जुन एउटा चाहिँ विशेष गरेर हामी तराई सेक्टरमा चाहिँ कोही नगरपालिका एउटा पिछडेको ठाउँ हो त्यसमा चाहिँ सबैले एकमत भएर एक गोला बन्द भएर हामी चाहिँ जानुपर्छ र वास्तविक चिज पहिचान गरेर तपाईँहरूको हा हातको पनि अधिकार छ र वास्तविक चिजको अधिकार छ र जुन आफूले इच्छा र जुन एउटा हामीले भोग्दै आएका कुराहरूलाई चाहिँ पन्छाउँदै वास्तविकलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ समेटेर जान र चिन्न चाहिँ विशेष गरेर म आग्रह अनुरोध गर्दैछु नमस्कार हुन्छ जङ्गबहादुरजीको कुरा सुनियो यदि तपाईँ कोलबीको वडा नम्बर पाँचको बासिन्दा हुनुहुन्छ भने उहाँ फेरि भोलि चुनावमा आउनुहोला उहाँसँग अझ बढी यहाँले छलफल गर्न सक्नुहुनेछ खास गरी उहाँले कस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउनुहुन्छ किसानहरूलाई माथि उठाउनको लागि कृषि व्यवसायलाई माथि उठाउनको लागि के कसो गर्नुहुन्छ त्यसमा यहाँ निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ छलफल गर्न सक्नुहुन्छ यसै साथ आजको समय पनि समाप्त भयो आज यही बिदा पाउँ नमस्कार